thank you Rafa, dla twojego Rafa, który jest naprawdę porządną maszyną. Dzięki. Wszystkiego dobrego. O kurde, widziałeś? No, Teraz tak nie tak jak Nie, nie, nie. Bye. Bible. gun Dzięki bardzo za to wszystko. Schow, ale ty bardziej gdzie